Хай, Metal TV! приветствую тебя, друг! Metalhead, Metalhead, все сюда давай! Подписывайся на мой канал. Сегодня мы продолжаем видеообзоры моих, так сказать, творений. <laughs> Да. Вот. Это альбом 99 -го года, по-моему или 98-го в стиле готик black metal. Вот. Такс. А мы прослушаем. Вышел на Depressive Illusion Records в 2017 году и на моем лейбле Max Records, сейчас называется CyberMax Digital Records. Это, ну, Max Records это под лейбл, можно сказать. <coughs> это 99 год. Еще вот на NN Records дизайн делался. Ну, под моим руководством четким, конечно. <coughs> так, сейчас мы прослушаем эту кассету. Тут песни коротенькие я делал тогда. А, да, кстати, Доминион Пэк тоже кое-что потом я То есть там получается кавера на эти песни частично есть местами. Да нет, там каверов нету. То, э, ну, похоже просто немного большой огонютик. <laughs> Тут инструментал. Тут, кстати, есть тема на украинском языке. Тут я сам все э, на барабанах, на басу, на гитаре. Ну, музыка моя, понятно. Тут две песни. Одна «Смерть» и э, «Еретик». Это на стихи Тараса Григорьевича Шевченко «Еретик», да, на украинской мове. Остальные темы тут инструментальные. Но, но, но, но, но, но, сейчас идет запись скримов на этот альбом <clears throat> и будут все песни полноценные те что инструментальные они будут полноценными со скримовым вокалом будет настоящий black metal можно сказать Тексты я придумал. Тексты будут на английском языке. Тут на один текст на русском, один на украинском. Вот мое издание. Сейчас рассмотрим. Вот копия 24 у меня осталась. Вот оно такое. Тексты тут Тут два текста. Смерть и еретик. То есть тираж небольшой был. Вот, сколько? Наверное, ну, 25 штук, я так думаю. Я не помню уже, да, дело, сколько лет, сейчас 2018 год. Тут я сделал так что на одной стороне альбом полностью и на второй этот же альбом полностью. Ну, как бы, а чё бы и нет. Кассета хорошая, бас. Старенькая, правда. Ну, читается, во всяком случае. Не жеванная еще. <laughs> Вот. Ну, это, наверное, 25 -е. Да, а, 23 -е. О. Где-то еще у меня была копия, по Надо найти. 25 по-моему, где-то была еще. Ну, тираж небольшой. это вышло на Depression Records. Вот лейбл Depression Records. Ну тут тексты, да, так он сделал. Ну я, конечно, пошире издание. Вот, 66 штук копий. Э, коробки, на, коробка новенькая, да, хорошая. roxo ainda. Этот альбом есть у меня целиком на моем канале для ознакомления. Хорошо, слухай. И покупай. Этот альбом также вышел <clears throat> на Кульминистре Карте. Ну и на моем лейбле есть он тоже в формате сиделки пока, пока так издавал. все. Подписывайся на, мой, на мой канал. Подписывайся на плейлист Metal TV. Балдеет виде обзоров, Наслаждайся музыкой. В следующем выпуске будет проект CWD мой. Вот. Сплит. Э, и то есть там будет трек CWD и... И, и, и, и, и что там еще было? И, по-моему, последний миньон записан в 2000 году в стиле Death Metal. Векта э, Angel of God. Который рип уже. Все, пока-пока.